J'avais mis mon espoir en l'homme et dans les biens de ce monde, Et tout ceci m'a rendu plus malheureuse. Mais depuis que je t'ai rencontré, Yeshua, tu as fait fleurir ma fille par ta grâce, ton amour me conseille. amour me